Buah, és que ahir va ser el pitjor dia de, de la meva vida. Per què? Ho voleu saber, oi? Doncs perquè ahir vaig tenir un son. Un son. Però justament va ser premonitori. És que sí, vaig somiar que la noia que estimo em deia que no. I què em va dir? Em va dir que no, que no volia sortir amb mi. Bueno, no em va dir exactament això, sinó que em va dir Bueno, vaig saber a partir d'un amic que li vaig dir que li... Home. Total, que em va dir que no em vol que la persegueixi ni que la molesti. Total, que no em vol ni veure. Total, que jo vaig... És que, com que a mi m'agrada tant aquesta noia, jo la segueixo. Segueixo per aquí, per allà, perquè li volies dir em volia parlar amb ella per, per dir-li que, que l'estimo i tot això, no? I, bueno, i a classe la miro. Però jo que sàpiga, bueno, sí, la molesto, va. però no. Però avui, eh, allò va passar ahir, ahir era 15, 15 del 5, del 2008. Però avui, jo, jo no l'he mirat, vull dir... Em, la miro, sí, però... No, no, no... Procuro no... perquè ella no vol que la miri. Si no, no sé, que, que, ella, jo la respecto, li faig cas. Si no vol que la miri, doncs no la miro. Bueno, em costarà assumir-ho perquè jo m'estimo molt i vull que sigui feliç. Si em miro feliç, doncs li faig cas. Eh, si diu que no la miri, doncs no la miro, ja està. Però després serà ella, ella qui, qui segurament ens seguirà i anirà darrere meu. Perquè jo no penso fer res, perquè ja he fet prou, ja estic cansat d'haver fet tot el que he fet, he fet el que he pogut i no puc fer res més perquè jo mm, ja he fet prou. Si, si ella m'estima, que ho faci ella. Jo ja he fet prou, no em penso moure per ella. Si, si ella m'estima, que, que ho faci ella, jo, jo, jo, jo no puc, perquè si no em vol veure, doncs, perquè, perquè, però segurament ella encara m'estima. Bueno, no ho sé, això penso jo, però... Oh. y es que no sé qué fe es fotut y no sé qué fe no sé qué fe no sé qué fe Pero yo, yo, yo, yo miro, vale, pero procuro no fer que encara m'agrada y no, no, no, no, no, no sé qué fe no, no, no sé qué fe Bueno, entonces, total. Espero que sigas feliz más que yo. Bueno, yo que acabo de día la me me dedicado a la noche que m'agrada. Bueno. Però mm, jo mm, així, així no puc viure. Aquests dies estaré més trist que mai. Ho sé. Sí, i encara me'n recordo. Ahir em vaig posar a plorar. Sí, a, a l'hora de Tecno, era l'hora que m'ho va dir. Mm, vaig estar tota, o quasi tota l'hora, plorant. Perquè, com, com pot, ve, com pot veure una persona sense veure la persona que estima? A veure, com? Jo, jo, jo no puc viure sense ella. L'estimo, m'agrada, vull veure-la, vull, vull, vull que sigui feliç i vull veure que està feliç. Si no està feliç, doncs jo, jo em preocupo per ella. Necessito que estigui feliç, que sigui feliç. M'agradaria que... Bueno. I a més a més, a mi Bueno. Doncs m'agradaria que, que em fes un últim somriure. Perquè la seva mirada, mi, mi, mi, mirada i el seu bonic, preciós somriure m'agraden tant. Només que em fes això, un únic somriure, jo ja seria feliç. Manu, em podeu ajudar? És que no sé què fer. Um, Poseu-me un comentari amb el que puc fer i això, perquè tinc por que... No sé, que em digui que no, que... Vull dir que si la miro, doncs... Si la miro i això, la molesto. Si no fas res, em quedaré sol i... No sé, no sé de qué manera os espallaré, pero creo que os espallaré. Es que no Va a somiar que un día que no y justamente que no. Para un día que tengo un sonido premonitorio, va, es es ¿Por qué? Todos esos sonidos premonitorios que tengo, te dan ser hacer ¿sabes? Bueno, gracias por escucharme. Ya no tengo más. Espero que sí, todo, toda la Mexican. Y yo ahora estaré triste aquests dies, ja ho he però... Ella serà feliç, no? Perquè no la molestaré ni res, però jo... jo que jo també tinc sentiments, a veure, jo també tinc sentiments i no sé què, què fer. Bueno, si em podeu ajud ajudar, moltes gràcies. Gràcies, gràcies, gràcies. Ah, moltes gràcies. Gràcies, eh? De tot cor.